हिंदुस्तान में मैं हूं आपके साथ वागिशा और आज हम आपको बताते हैं कि जो नेता आपके दरवाजे खटखटाते हैं वोट के लिए असल में उन नेताओं की इनकम क्यों बढ़ रही है वो तो भला हो चुनाव आयोग का जिन्होंने मजबूर कर दिया नेताओं और मंत्रियों को कि वे अपना हिसाब दें उसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे राजनीति समीक्षक राजेश सर आप बताएं कि इन नेताओं और मंत्रियों की आय क्यों बढ़ रही है ऐसा है कि जब से चुनाव आयोग ने नेताओं को चुनाव लड़ने के पहले अपने नामांकन फॉर्म के साथ अपनी आय बताने के लिए मजबूर किया है तब से इन नेताओं की पोल खुलने लगी है दरअसल ये नेता 24 घंटे राजनीति करते हैं इनका कोई काम धंधा नहीं होता लेकिन इनकी इनकम हर साल बढ़ती है पाँच साल में तो कई गुना हो जाती है पता चलता है कि जो नेताजी के पास पहले दस करोड़ की प्रॉपर्टी थी अब वो बीस पच्चीस करोड़ की हो गई आखिर इनके पास इतना पैसा आता कैसे है आखिर ये कमाते कैसे हैं वैसे ये अपनी कमाई के अलग अलग तरीके बताते हैं कोई खेती से कमाने बताता है जबकि खेती की हालत ये है कि किसान लगातार आत्महत्या पूरे देश में कर रहे हैं उसके अलावा ये शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना बताते हैं इसके अलावा ये भी ये कहते हैं कि हमारे पास किराए की इनकम है तो आखिर कितनी इनकी बिल्डिंग हैं कितनी दुकानें हैं कितने मकान हैं ये सोचने की बात है और इसी के कारण इन नेताओं की जब पोल खुलती है तो ये नेता अपनी बड़ी हुई इनकम का हिसाब चुनाव आयोग के डर के कारण दे तो देते हैं लेकिन जब जनता इनसे सवाल पूछती है तो ये मुंह छिपाकर भाग जाते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है ये वाकई बहुत गंभीर सवाल है जो मतदाता होते हैं उनको इन सारे नेताओं से पूछना चाहिए कि आखिर हमारी इनकम नहीं बढ़ रही हम दिन भर काम करते हैं हम नौकरी करते हैं हम मजदूरी करते हैं हम व्यापार करते हैं लेकिन हमारी इनकम इतनी क्यों नहीं बढ़ रही जिस तेज गति से 100 200 गुना 300 गुना नेताजी जो कोई काम नहीं करते उनकी यदि इनकम बढ़ जाती है तो वाकई चौंकाने वाली बात है ये नेता काम तो करते ही नहीं फिर इनकी इनकम कैसे बढ़ जाती है ये वाकई गंभीर सवाल है अभी कुछ उम्मीदवारों ने मध्य प्रदेश में नामांकन फॉर्म भरे हैं उन उम्मीदवारों में हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की बात करते हैं तो उन्होंने अपने हलफनामे में ये कहा कि उनकी पत्नी की इनकम पंद्रह लाख रुपए हो गई और उनकी इनकम साढ़े छः लाख के आसपास ही है तो ये समझ में नहीं आया कि जब नेताजी खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं चौबीस घंटे काम करते हैं ऐसा वो दावा भी करते हैं और वाकई दिन रात दौरे करते हैं जब नेताजी फुर्सत में नहीं है तो उनकी पत्नी आखिर क्या कर रही है कि उनकी इनकम बढ़ गई निश्चित तौर पर नेताजी ने कोई तरीका ऐसा निकाला होगा और उस तरीके से उनकी बजाय उनकी पत्नी की इनकम बढ़ गई नेताजी ने कुछ होशियारी दिखाई और उन्होंने ये तरीका अपनाया कि मेरी तो इनकम नहीं बढ़ी लेकिन मेरी पत्नी की इनकम बढ़ गई सवाल इस बात का है कि उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि उनकी पत्नी की इनकम आखिर कैसे बढ़ गई चुनाव आयोग को इनके हलफनामों की जांच भी कराना चाहिए बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इनकम टैक्स विभाग जो इन पर नज़र नहीं रखता उनको इन नेताओं के छापे मारना चाहिए क्या कारण है कि इनकम टैक्स विभाग चुनाव आयोग में जो उम्मीदवार हलफनामे देता है उस हलफनामे की जांच क्यों नहीं की जाती है नेताओं की पत्नियों की इनकम कैसे बढ़ जाती है नेताओं की पत्नियों की इनकम कुछ इस तरीके से बढ़ती है कि वो कुछ शेयर में इन्वेस्टमेंट करती हैं और कुछ नौकरी करना बताती हैं कुछ अपना व्यापार व्यवसाय बताती हैं किसी का ब्यूटी पार्लर है तो किसी का जनरल स्टोर है तो किसी का कुछ और काम काज है लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ महत्वपूर्ण बात अभी सीधी जो मध्य प्रदेश की लोकसभा एक सीट है वहाँ से वर्तमान में रीति पाठक सांसद हैं इनको हीरे से मोहब्बत है इनको जनता से कितनी मोहब्बत है ये तो चुनाव परिणाम से पता चल जाएगा लेकिन इनके पास जब इन्होंने पिछली बार हलफनामा चुनाव आयोग को दिया था तब पाँच कैरेट के हीरे थे अभी इन्होंने बताया कि मेरे पास अब सात कैरेट के हीरे हैं इससे साफ जाहिर होता है कि इनके पास जो है हीरे की भरमार होती जा रही है आखिर ये हीरे आए कहाँ से ये जनता को सवाल पूछना चाहिए इसके अलावा कुछ ऐसे सांसद भी हैं जो वाके डंके की चोट कहते हैं कि हमारे पास तो करोड़ों रुपया है उनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ जो छिंदवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार हैं उन्होंने खुले तौर पर ये कहा है कि उनके पास लगातार इनकम बढ़ती जा रही है क्योंकि उनकी कई फैक्ट्रियां चल रही है हालांकि नकुलनाथ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास लगभग 615 करोड़ की संपत्ति है जो उन्होंने कई सालों में कमाई है या अपने यूं कहें कि पिता और दादा के कारोबार को आगे बढ़ाया है इसी तरह की हम कुछ बात करें तो एक वकील साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं जबलपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक तंखा की यदि हम बात करें तो उन्होंने ये बताया कि इस साल उन्होंने तेरह करोड़ निन्यानवे लाख रुपए कमाए हैं और ये कमाई उन्होंने वकालत करके की है वाकई तंखा सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जहां पर महंगी फीस लेकर केस लड़े जाते हैं इसलिए लगता है कि उनकी इनकम लगातार बढ़ रही है देश के तेज तर्रार नेता अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह ने भी जो आंकड़ा दिया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है उन्होंने बताया है कि उनके पास लगभग पिचहत्तर करोड़ की संपत्ति है ये बात सही है कि अर्जुन सिंह के पास काफ़ी पैसा था जो उनके बेटे अजय सिंह को ही मिला है लेकिन कुछ उम्मीदवार ईमानदार और गरीब भी हैं जैसे कि हम देखें तो मंडला से जो भाजपा के उम्मीदवार हैं फगन सिंह कुलस्ते उनकी आय नहीं बढ़ पाई उन्होंने एक करोड़ बावन लाख पचास हजार रुपये की आय 2019 में बताई है और उनके पास जो है ज़्यादा नहीं बाईस एल आई पॉलिसियाँ हैं उन्होंने अपना ज़्यादा पैसा पॉलिसियों में इन्वेस्ट किया है आम आदमी अपने जीवन में इलाज के लिए भी एक पॉलिसी नहीं खरीद पाता लेकिन ये नेताजी एक दो नहीं बाईस एल पॉलिसी अपने पास रखे हुए हैं इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि सहडल से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमीला सिंह उनका नाम है जो रिवॉल्वर से मोहब्बत करती है अब आप बताइए कि एक महिला को किससे जान किससे खतरा है उनकी जान को समझ में नहीं आता कि उनको रिवॉल्वर के लाइसेंस की आखिर ज़रूरत क्यों है ऐसा नहीं है कि सभी नेता चोर होते हैं कुछ नेता वाकई अच्छे होते हैं मंडला से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कमल सिंह मरावी उनके पास एकमात्र मोटरसाइकिल है उनके पास कोई कार नहीं है और उनकी अचल संपत्ति भी मात्र तेईस लाख रुपए की है ये बहुत बड़ी बात है इसके अलावा हम एक और उम्मीदवार की बात करते हैं जो बालाघाट से भाजपा के उम्मीदवार हैं उनका नाम है ढाल सिंह बिसेन चार करोड़ से ज़्यादा की उनके पास अचल संपत्ति है और उनकी संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है अब क्यों बढ़ती जा रही है ये तो इनकम टैक्स विभाग को पूछना चाहिए लेकिन हम इसी श्रृंखला में आपको बताते हैं कि <clears throat> हिमांद्री सिंह जो शहडोल से चुनाव लड़ रही हैं उनकी संपत्ति भी घट गई है क्योंकि पता नहीं वो कुछ कर नहीं पाई या उनको कुछ करने का मौका नहीं मिला या हो सकता है उन्होंने जनता के डर से अपनी वास्तविक इनकम जिसे नंबर वन की इनकम कहते हैं वो नहीं बढ़ाई और उनकी इनकम घट गई है क्या ये नेता लोग कर्जा भी लेते हैं हाँ निश्चित रूप से कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो ये बताते हैं कि उनके ऊपर 50 लाख का एक करोड़ का 20 लाख का इस तरह का कर्जा है किसी ने कार कर्जे पे ली है किसी ने मकान जो बनाया है उस पर कर्जा लिया है तो किसी ने कोई व्यापार के लिए कर्जा लिया है लेकिन ये कर्जा जो लेने की बात है वो एक सामान्य है या यू कहे कि नेताओं के लिए कर्जा लेना एक फैशन बन गया है कुछ नेता ऐसे हैं जो लूट खसूट में पीछे रह जाते तो क्या कारण है उसका कारण ये है कि ये जो लूट खसोट है चुनाव आयोग को जो हलफनामा उम्मीदवार देते हैं उसमें एक बड़ी सच्चाई ये है कि ये जो हिसाब है ये तो उस संपत्ति का हिसाब है जो नंबर वन की बताई जाती है अब नंबर दो की कमी की यदि बात करें तो जितनी इनकम ये बताते हैं उससे पाँच दस गुना ज़्यादा इनके पास होती है आखिर इनके खर्चे भी बहुत होते हैं कार्यकर्ताओं को भी इनको पैसे देना पड़ते हैं जिस शादी ब्याह में जाते हैं वहाँ पर इन्हें पैसे देना पड़ते हैं गरीबों के इलाज के लिए जेब से पैसे भी खर्च करना पड़ते हैं उसके अलावा सरकारी स्कूलों को छोड़कर जो अन्य स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनकी फीस जमा करने का काम भी करते हैं आए दिन भोजन भंडारे करते हैं आए दिन कथा प्रवचन कराते रहते हैं इन सब का जो पैसा है वो आखिर कहाँ से आता है इसका हिसाब चुनाव आयोग को पूछना चाहिए कि यदि कोई सांसद विधायक या पार्षद यदि कोई सार्वजनिक आयोजन भी करता है तो उसके पास उस आयोजन के लिए पैसा कहाँ से आता है ये बहुत बड़ा सवाल है हम आपको आने वाले समय में और भी इस तरह के नेताओं के बारे में बताएंगे किन नेताओं की संपत्ति आखिर क्यों बढ़ती जा रही है हमारा देश के मतदाताओं से एक विनर्म अनुरोध है कि वो भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाएं और